Boa noite a todos. É, sejam bem-vindos ao nosso, nosso terceiro encontro de, de Clojure, ou quarto, começando do zero. É, hoje é, o tema é, é, ajuda a, a, iniciantes. Eu vou falar um tema que ajuda muito a iniciantes, pelo menos eu gostaria de ter ouvido isso quando eu comecei a mexer com Clojure, mas também é bom para todo mundo que esteja mexendo, porque a gente sempre, sempre trocamos dicas de qual que fica o melhor workflow para trabalhar com menor quantidade de estresse possível. E hoje eu vou apresentar cinco dicas que eu acho super importantes para todo mundo que esteja trabalhando com o Cloud. É, a primeira, que eu comecei do zero, de tão fundamental que eu acho que é, é ligar algum ambiente de desenvolvimento, de um editor de texto, por exemplo, com o REPL. E o, o princípio disso é basicamente você ter uma função que não funciona e você faz uma mudança e recebe um feedback imediato do que, que, do, do que, que você fez, de, de quão próximo você está da função para ela ficar correta. E, por exemplo, é, você, a gente é, faz isso no REPL, é, rodando uma função. É, por exemplo, aqui tem a função novo pedido, que faz alguma coisa e você roda a função para ver se ela dá certo. E é bom você ter essa interação, e se você, é bom você ter essa interação com, com o REPL, porque se, se você der, der um problema, por exemplo, é, na função, que você nem sabe onde que é, para você debugar, é, mandando o, o, o, código, as alterações diretamente para o ambiente é, ao qual você tem acesso, você pode, por exemplo, fazer o, o bom e velho, os bom e velhos printfs, que aqui são print lines, é, que nem, a gente tem dois aqui, Uh, um dentro do let. Esse aqui é um, um outro truquezinho que às, às, vezes a gente quer fazer alguma coisa que tenha um, um efeito colateral dentro de um let, você bota um, um underscore é, que, que, ele não atribui a, nenhum, a nenhuma variável resultado, e aí você coloca o que você quer, por exemplo, um print line para campus. Embaixo tem um outro print line, e você pode rodar isso daí normalmente. Isso daí é, é a maneira mais, digamos assim, convencional que, que se, que se faria. E você tem, obviamente, como explorar no Apple. Você pode pegar as funções individualmente, é, que nem esses daqui que são componentes, por exemplo, é, extrair campos. Você pode, não tem nada te impedindo para você rodar essa extrair campos, é, rodar, a, adequar, você rodar, salvar e, e, e, refazendo, digamos assim, a função passo por passo até você debugar e entender o que está dando de errado. E e obviamente mudar essas funções é, e mudar no ponto em que você acha que está o problema para para que dê tudo, para que tudo é, funcione conforme você queira. E uma outra coisa interessante é usar setinhas que são bastante, bastante úteis no, é, no REPL, é, é, justamente para isso. Você começa com o, seu, o dado que, é, que é, da primeira função, que é o pedido, Aí você roda, você, você bota uma setinha, pedido, e aí uma função, ele roda essa função no pedido, e aí você bota um outro resultado que é o adequar, então ele vai pegar o pedido, extrair campos úteis, adequar, e isso até o salvar. E como, como faz? Depende isso de como você estiver trabalhando. É, pra, se você estiver trabalhando, digamos assim, mais, independente, mais independentemente do, do, do um editor de texto, sabe, usando bloco de notas, dá para você simplesmente salvar e usar esse, o Tools Namespace do... Esqueci agora o nome de quem... Hã? Stuart Sierra. É, do Stuart Sierra que ele, que ele fez e botar simplesmente um refresh que ele vai, vai cuidar de tudo e vai, vai deixar o REPL pronto para você testar novamente seu código. E eu, também é, eu, vou falar mais especificamente do Emacs, que, eu, que é o editor que eu uso. É, como, como você faria, digamos assim, do zero, como você teria um, um ambiente produtivo. É, primeiro você usa o Line, que é, o, que é, um, que é um, utilitário que você baixa da internet, você simplesmente salva no, no, no bin é, e você roda lá e ele já vai estar tá funcionando, não precisa fazer mais nada, né? Você vai demorar um pouquinho mais para pegar os, os repositórios do, do, dos pacotes de Java da primeira vez, mas não precisa rodar nada mais, do, além, além de colocar no, no bin. E aí você coloca o line new meu projeto em algum lugar. Isso que ele vai fazer? Ele vai criar um projeto chamado meu projeto. E aí você abre um, um arquivo o arquivo eh, de código dele no Emacs, que vai, ele vai ter uma função dummy, que é a função full, e vai ter essa, a, a definição do namespace. E no, no Emacs você é, entra no menu nREPL jack-in, que o que, que isso faz? Ele vai, vai, é, vai usar o, o nREPL para criar um, um, um, um é, com, o, com, com as coisas que estão definidas no projeto, com as dependências do projeto. E depois um REPL vai, um, vai abrir, você pode alternar entre as duas janelas. Mas aí você usa esse comando de Ctrl+C, Ctrl+K, que ele compila o que está nesse buffer. Compila o que está nesse buffer que já vai ficar é, disponível no, no REPL que você está utilizando. E aí você roda alguma coisa, isso aqui é, é, tudo eu fiz na hora, então eu, tenho, eu chamei o foo sem argumentos, deu, deu erro, chamei foo com argumento, ele falou hello world, Huawei, né, que é, é o, é, o, é o primeiro argumento dessa função. E aí você pode mudar alguma coisa nessa, nessa outra janela, digamos assim. É, aqui eu tirei o argumento e eu é, tirei a chamada do argumento na, no print. E aí adivinha, Ctrl C, Ctrl K, e é, a mudança já vai estar tá no, no no, no ambiente que você está trabalhando. Você chama de novo o full e ele não vai mais poder ter argumento, então ele vai reclamar quando você passa o argumento e vai falar sem argumento hello mundo como era para ser. E a minha segunda dica é conhecer os recursos do seu editor de texto. E como base, eu vou falar o que eu uso no Emacs, e aí você pode explorar. Eu sei que a maioria dos editores tem coisas parecidas. Tem o, tem o VI, que tem, hoje em dia tem bastante coisa para mexer com Clojure. Mas eu vou falar aqui do, do que, que tem no, no Emacs para, inclusive, procurar alguma coisa parecida, para não é, ficar faltando nada. Esse é basicamente é a lista de pacotes que eu uso no meu Emacs. O Emacs hoje em dia é quase um sistema operacional com que dá para escrever dentro e tem um é, sistema de pacotes é, dos quais dá para ver que mais ou menos metade dos que eu uso são relacionados ao Clojure. Tem o Clojure Mode, o Unwrapple, os Evils, o ACN Wrapple, e eu vou falar de cada um deles bem brevemente. O Cloud Mode é o mais basicão. Ele, ele pinta a janelinha é, para ficar com as cores do... É, com, com, cada tipo de símbolo, é, ficar com uma cor diferente, como qualquer outro editor de texto. Ele cuida também da indentação, então ele sabe é, se você bota para é, indentar uma região, um buffer inteiro, ele, ele que é responsável por, por colocar o espaço na quantidade certa, no lugar certo. Tem o nRapple.l, que basicamente é para você, eh, você comunicar com o REPL. Tem o, o, o jacking, é aquele que eu mostrei, que ele, que ele é, cria um, um, uma conexão com o REPL com aquelas características, com as dependências do projeto que você está utilizando. É, o restart, que basicamente é, de, é, para o REPL e cria um novo na prática. E o Eval Buffer, que é para jogar as, as para compilar o, o teu arquivo. Tem o Rainbow Delimiters, que é mais estético. Você pode ver que aqui cada, cada parênteses ou chave ele tem uma cor diferente, que combina com onde ele começa. Isso é, é controlado pelo Rainbow Delimiters. Tem o Autocomplete e o AC, é, N, Autocomplete Anyrapple, que é abreviado de AC Anyrapple mesmo. E o autocomplete tem duas formas. Quando você está digitando alguma coisa, que ele, ele dá um pop-down, um pop com, com as várias opções, e você bota numa opção, ele, ele já aparece a documentação e tudo. E também tem quando você está digitando alguma coisa no, no Apple. Você começa a digitar e aqui embaixo ele já, fala, é, já dá um resuminho dos argumentos que você pode passar, todas essas coisas. Tem o Power Edit que é, é, um, é, um, sistema de você é, colocar parênteses mais facilmente, ou pelo menos mais facilmente na hora que você aprende a mexer com o Paredit. Ele, ele, por exemplo, impede que você delete à toa parênteses, porque é, você, precisa, você, precisa, deletar e mexer nos parênteses tudo com os comandos dele. Mas é, depois de um tempo que você se acostuma, ele, ele fica muito bom. Dá para, por exemplo, você chegar num, numa expressão e você colocar um parênteses dentro de toda a expressão, em vez de você ter que ir para trás e colocar, é, para frente colocar. Dá para você ir aumentando o parênteses é, em que você está jogando as expressões de baixo. Dá para fazer muito mais coisas. E finalmente tem o Evil, que é o, é o pacote que eu uso para emular o VI. É, eu era um, um usuário de VI toda a vida, assim, aí até que eu, eu descobri o Slime na época, né, não era, não era nem o NRapple, e aí eu tive que mudar pro, o Max porque não tinha nada parecido, e aí eu incorporei o, o, o Viper na era que depois se transformou no Evil. Basicamente tem todas as coisas que o que o eh, Vim tem. Algumas, faltam algumas coisas, né? Mas basicamente tem, tem quase tudo. E, e tem a vantagem que é, eu acho pelo menos mais fácil você programar em Elisp do que você programar na, na linguagem do VI. Então dá para você fazer é, é, comandos, digamos assim, mais, mais poderosos por exemplo, para compilar, eu, eu utilizo, em vez de eh, ter aquele Ctrl-C, Ctrl-K, como eu estou no modo de, de modo normal do, do VI, é lá que você pode navegar, tudo, eu simplesmente uso, aperto espaço, K, o espaço serve como leader character, o leader character que, digamos assim, é, é, leva outros comandos. Então, é, o espaço K é para, eu uso para compilar tudo, espaço N é, eu uso para indentar tudo. E tem, tem vários comandos assim que eles é, também dependem de... Eu também confi, é, configuro facilmente, com if mesmo, sabe? Se, se o modo for esse, você faz isso. Se o modo for aquele, você faz isso. Então, eu estou bem feliz com o Evil. Aí a terceira dica que eu vou passar é do Closure Apple, que é um pacote, que na verdade eu vou falar do Closure Apple e do Closure Print, que são muito úteis. É, o Stack Tracing é, é, importante, por exemplo, você, você, você causa uma exceção e, e dá, dá, um, um pau desse, sabe? E aí para você descobrir o que você é, o que está acontecendo, em vez de você, você, caçar todas as coisinhas ou você simplesmente é, tentar entrar no... no, no se tiver, se tiver no editor de texto, ele provavelmente vai esconder é, os, os comandos diretos do servidor e você não vai ter acesso direto a eles. Então, em vez de você ter que entrar na janela onde estão esses comandos, você pode botar simplesmente o print stack trace e ele vai mostrar direitinho o que está acontecendo. É, o apropos, que ele pega um ele, você dá uma, uma string, por exemplo, def, e ele mostra todos os símbolos que dão match nesse, nesse símbolo. Então, às vezes você não lembra de um comando, mas você lembra mais ou menos o que, que ele tinha, você pode usar o apropos. É, o doc, que é a documentação, que é a mesma que aparece lá no tooltip, quando, lá com o editor de texto. É, o source, que mostra o código-fonte, que eu acho que é o máximo. Simplesmente <laughs> quando você está editando, está tá usando uma biblioteca, você quer ver o que, que faz um, um negócio, bota o source da função e ele mostra. Aqui é o source da flechinha que a gente utilizou. É, e o pprint, que não é do Clojure Apple, mas é do Clojure pprint, que ele imprime bonitinho, basicamente. Tem todas as funções hoje em dia. É, por exemplo, peguei uma, peguei uma função e eu dei um quote nela. É, ou seja, eu peguei, só, peguei ela como uma estrutura de dados. Aí eu dei um print, e, aliás, não foi nenhuma função, foi a declaração do namespace. Eu dei um print e ele apareceu com uma linha em cada é, com, com, um bloco em cada linha, é, de uma maneira bem humanamente legível. E o print table, que é o mais bacana, é, que ele imprime, as coisas com uma tabela. Eu botei os dados aqui, é, duas coisas, nome, altura, é, alguns exemplares e imprimi. Isso é interessante quando você está mexendo com dados. É, eu estou mexendo com Encanter, estou fazendo o curso do Coursera de Estatística, não sei quem está fazendo, mas eu, aí eu estou usando essa print table bastante. Assim, é bom para você ver é, pra, pra, é, média, desvio padrão, todas essas, essas coisas no, através dessa, dessa tabelinha. Tem uma opção também de você gerar uma, tipo, swing, né? É, é. Dá para você, dá você gerar uma coisa gráfica. E a, a, quarta dica é sequestrar variáveis, que é uma coisa que eu gosto bastante. É, é bem simples o conceito, mas salva, salvou minha, minha vida muitas vezes. Basicamente, você cria uma referência e, você, e, uma função que pega uma coisa, joga essa coisa para referência e retorna a coisa. E por exemplo, você está no meio de uma requisição, tem um servidor comunicando com outro servidor, e é um saco, porque você tem que disparar um processo, aí depois é, de não, sei, não sei que mistério você recebe aquela mensagem. Então você captura onde você quiser, é, aqui, por exemplo, é, é, uma coisa que eu recebo bem do servidor, eu recebo uma, um mapa do contexto que mapa, fala o IP do, de, de, quem mandou a requisição, toda, informações de bem baixo nível, e eu dou um, um hijack, e é, note que esse contexto é a mesma coisa que a função recebe. Então eu posso pegar esse, essa, esse conteúdo que está no hijack, que não se esqueça vai, vai ser apenas um item dentro de um, de um vetor, e eu posso passar para essa função de novo, para poder ir é, testando com esse dado da maneira é, que eu mostrei no, no primeiro grupo de slides, de novo e de novo até a coisa funcionar. E, obviamente, eu também consigo é, dar um hijack numa coisa que seja no meio, ou num, é, num resultado final, e também dá para comparar essas coisas. Dá para você criar funções auxiliares, por exemplo, em vez de você salvar num vetor, você salva num mapa e bota uma keyword para cada coisa. Dá para ficar bem complicado, bem complexo. Mas o princípio é esse, você é, sequestrar coisas no meio da sua execução. Em loops também é muito bom. Por exemplo, tem é, às vezes bug aparece porque é, até saiu, é, até saiu typed, é, pode, talvez alguém veja com falha do code né? mas às vezes vê, é, eu estava vendo outro dia, tinha um loop que recebia um 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e de repente um, um keyword, né? Aí é, com, com, esse, com um hijack dentro de um loop desse deu para capturar isso direitinho. E a última dica é conhecer o ecossistema, da, do que, que dá para você fazer pela internet onde conseguir ajuda, onde conseguir mais informações. E para isso, o, mais básico é o CloudJar. Se você precisa da versão de, de alguma coisa, você procura no CloudJar. Por exemplo, a é, versão do Datomic Free. Aí você busca no CloudJar e consegue esse resultado. E a segunda dica é o Cloud Docs, que é basicamente documentação, mas ele tem exemplos também e é meio interativo. É, por exemplo, aqui tem o Multi, ele coloca a documentação, mas coloca três exemplos, casos reais de como é, isso pode ser usado. A terceira dica é o IRC, que geralmente tem bastante gente, bastante gente é, de boa vontade, assim, que te ajuda, né? É, o pessoal super gente boa do Comunidade Cloud. E para quem for curioso, eu estou usando o cliente de IRC, o IRC Cloud, que basicamente mantém uma conexão de IRC 24 horas por dia para você ele é, ele é pago, acho que o plano começa de 3 dólares, uma coisa assim. E a última dica é do DuckDuckGo, porque ele tem muitas... Ele tem goodies, né? Ele tem keywords especiais que você pode usar para fazer buscas. Do Clojure, ele tem o Clojars e tem o Clojure Doc. Uh, então, se você usar o DuckDuckGo como engrenagem de busca, você pode simplesmente digitar uh, exclamação Clojars e o que você está buscando, Datomic, por exemplo, você vai cair nessa mesma tela que foi exatamente o que eu quis, que eu fiz. E quando você faz isso no navegador, é, você simplesmente coloca na, ba na barra de, de texto, lá, Cloud Jars, Datomic, e você, aí você já cai na página do Cloud Jars, não, não tem nenhum passo intermediário. E óbvio que o Stack Overflow, né? Stack Overflow é, no DuckDuckGo é o exclamação SO, você já, você, a tua busca já vai para o Stack Overflow. E são essas, essas dicas. Alguém tem alguma pergunta? Algum... Conheciam todas? <laughs> são coisas que eu acho que são realmente, são, são, realmente importantes, pelo menos que eu uso, todo, não sei se todos os dias, mas várias vezes por semana. E a, sua, a vida vai ficar muito mais tranquila é, usando essas coisas. Tem uma, uma lib, não sei se chama Clojure Debug, Core Debug, uhum. Ele mostra os parâmetros que estão entrando na função, a resposta dela, se você faz uma chamada recursiva, ele vai indentando. Uhum. Você já chegou a usar isso? Em não, não, não. É. Não, essa, essa não. Interessante, close debugging. então é isso. Obrigado. E qualquer dúvida, qualquer comentário, tem, tem o endereço da, da apresentação é slide.s. Se tiver algum feedback também, pode... Ask. Bom, se tiver algum feedback, a gente coloca na página do grupo. Obrigado. <laughs> Gente, boa noite. É, meu nome é, é Rui. É a segunda vez que eu estou vindo aí no, no encontro. E a, a minha ideia é mostrar um, um programa que eu fiz, um, coisa pessoal, e que vai demonstrar assim, várias coisas que estão envolvidas no, no desenvolvimento de quando você trabalha com, com Clojure. É, e acho que vai exercitar várias coisas aí que o Conrad falou na, na apresentação dele. E, e aí mostrar algumas técnicas e principalmente um, uma coisa que, que normalmente é novidade para assim de diferente do que as pessoas estão acostumadas a trabalhar em outras outras linguagens, que é o caso do, do laziness, que é uma forma de você trabalhar que você trabalha com com programação funcional, tá? Então o, o problema que eu que eu tinha é, problema bem simples, mas eu estava assim, eu disse, pô, vou, vou, vou resolver esse problema usando, usando Clojure. Eu frequento uma igreja, na né, igreja adventista, e aí todo sábado de manhã a gente tem uma, uma classe, e nessa classe acontecem duas coisas, tem a, a lição, que é uma coisa que você estuda durante a semana, e tem outras coisas que é a carta missionária, que é um, é um, uma história sobre algum, alguma coisa que aconteceu nas missões. Então sempre duas pessoas vão estar responsáveis, uma pela lição e outra pela, pela carta missionária. E eu sou responsável por montar a agenda, <laughs> dizer quem que vai cada, cada sábado fazer o que, né? E, e aí a gente tem um conjunto lá de pessoas que, que querem participar <laughs> e que, que, que podem estar tá, tá participando, só que tem um pode fazer tal dia, outro não pode fazer outro dia, né? E aí eu, eu fiz esse programa para montar essa agenda e eu não precisar ficar pensando quem que pode. Na verdade, até é, é bem simples, dá para fazer na cabeça, mas aí eu resolvi fazer em, em, Clojure porque para exercitar e, a, o, e aprender, né? E também agora, toda vez, mês, quando eu vou fazer, eu só vou lá e digito uma linha de comando e, <laughs> e já está pronta a agenda. Basicamente, a, o, vou nem precisa, acho que falando dá para explicar. É, são três pessoas e essas três pessoas elas aceitam, elas podem fazer sempre que, que for possível. Né? E aí tem uma pessoa que ela só está disposta a fazer a lição e tem que ser no quarto sábado, não pode ser outro. Então o que eu fiz basicamente é uma combinação né, de, de forma que dessas três pessoas, cada semana uma pessoa passa a lição e outra vez a carta, depois na outra semana a, a, o, inverte, né? E de forma que todo mundo faça e que ninguém fique, tipo, faça seguido. Tipo, passa a lição esse sábado, no sábado que vem passa a lição também, né? E no quarto sábado eh, sai fora da regra porque entra aquela pessoa que só faz no, no quarto sábado. Então, vamos mostrar aí como é que a gente é, vai fazer isso. Então, como o Conrad já falou, né... Comenta um pouco a fonte. Mas... Sim, tá bom? É, como o Conrad falou, a gente usa o Linegan para criar um, um projeto. Eu vou chamar o projeto de... Deixa eu só entrar aqui no... criar toda a estrutura de, de, de pro, do, do, do, projeto, tem o project.clj, que é o, o, arquivo onde você vai definir as dependências, as características do, do projeto, na pasta SRC você vai ter os, os fontes, né? na pasta teste você vai ter o, os testes. Não sou muito bom de teste, então não vou fazer. <laughs> é, e aí vamos ver isso lá no, no IMAX. Né? Ctrl X, Ctrl mais. Né? Tá bom assim? Tá bom assim a fonte? Não tem que ver pro vídeo, né? Tá <laughs> então vamos primeiro ver o Project CLJ. O legal é que cada vez ele tem um jeito de ficar fixo. <laughs> É, então aqui ó, é o, o project.clj, é não sei quem trabalha com, com Java, é muito parecido com o, o Maven, né, o POM XML, onde você vai definir características do projeto, nome do projeto, qualquer é versão, qualquer é licença e tal, e quais são as dependências. Então eu já vou acrescentar uma dependência aqui que eu vou, vou utilizar para resolver o problema. Como a gente vai trabalhar com, com data, né? É, Existe uma biblioteca, na verdade, biblioteca Java, né, como o Clojure roda na, na JVM, então eu posso usar qualquer coisa Java. Não sei quem que já ouviu falar no, no Joda Time. Ah, a API de, de data no Java é a pior coisa que já foi feita na história da humanidade da programação. Então, uma boa alma, né? Stephen Colburn, ele criou o Joda Time, que é uma API. E, inclusive, a próxima versão do Java vai ter uma finalmente, né, uma API de, de data decente que foi feito por ele e por um cara que trabalha comigo, né, que é o Michael Nascimento. Privilégio de trabalhar com ele. Então, a partir daqui, a gente pode iniciar a nossa REPL, com aquele comando lá que o Conrad citou, que é o nREPL jack-in. Então aqui eu tenho a REPL, que eu posso ir dando os comandos, né, e, e fazendo a minha programação. E aqui eu vou abrir o fonte, que é onde eu vou colocar a minha solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o SNS, ele é uma declaração de uma namespace, que seria, a grosso modo, né, num, na realidade tem até muito pouco a ver, mas fazendo um, uma analogia ao pacote no, no, no, Java. É uma forma de, você vai ter vários módulos, você organiza esses módulos em, em termos de, de namespaces. Então, a gente vai ter esse namespace e aqui eu posso colocar dependências né, para outras, outras namespaces. Ou no meu caso, como eu vou usar o, o, o, Joda Time, eu vou colocar a dependência aqui para essa classe localDate, que é uma classe que representa uma, uma data no, no, no Joda Time. E Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar quem são essas pessoas que estão dispostas a estarem passando a lição, a carta missionária, sempre que, que, que for possível. Eu vou chamar eles de, de regulares. Tá? Então, o def declara uma, uma var, né? podia chamar de uma, de uma variável. E aí, vou colocar o nome de, de pessoas aí que estão aí. O, pode colocar, é, é assim, né, Conrad? Quem mais que, que topa? Vamos conhecer o nome de todo mundo aí que está. Douglas. João. João? Beleza. Então a gente tem três pessoas aqui e que eu chamei de atípico, <laughs> que é o cara que só vai fazer no, no, no quarto sábado, tá? Quem quer é ser o, o atípico? O Plínio. Beleza. Aí, é, o, a gente tem aquela opção lá do, do Ctrl-C, Ctrl, Ctrl-K, né? Eu tenho mais o hábito de, de usar um outro comando para estar tá fazendo, o, a, compilando aquilo que eu estou fazendo, que é o Ctrl Meta X. Você vai em cima da, da função ou daquilo que, da forma que você está trabalhando, e aí ele só ele só processa aquela, aquela, aquela parte. E, e, e se vocês, eu não sei se vai dar para ver, embaixo, aqui ó, aparece o resultado daquilo que você executou. Agora, eu acho que não tem como aumentar ali em, embaixo, né? Então, se você, por exemplo, pegar aqui e colocar uma lista, simplesmente, dá o control meta né, x, vai aparecer aqui o resultado. Então, assim, você está programando, você não precisa ficar indo da REPL para o texto e tudo mais, você pode fazer aqui no, no, seu próprio arquivo mesmo alguma coisa e usar esse control meta x. Outra opção também é o control x e... Opa, Aqui a gente tem os famosos parênteses, né? <laughs> que todo mundo reclama do closure. Vamos ver se. Opa. com, com parentite. <laughs> É, esse é um problema ainda assim forte do, do Clojure, é que nem sempre é tão fácil de você <laughs> achar os problemas. O problema aqui é esse é, jogo da velha, hash, né? Que eu... É antes, né? Isso. O jogo da velha era antes do... Então... Como eu prometi, eu vou explicar o que, que é essa o que, que é essa geringonça aqui. <laughs> é... Eu não sei quem que onde eu li ou onde eu vi isso que quando você vai trabalhar com Lisp ou com, com Clojure, você nunca deve ler uma função do começo, né, do pro, pro fim. Você tem que fazer ao contrário, <laughs> tá? É, vai ficar mais fácil de, de entender. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, é esse split add. shaking. Beleza. Não sei se... Acho que é ruim de enxergar aqui né, o, o, o resultado. Vou fazer o seguinte, eu vou rodar lá na REPL, na REPL, que aí fica mais fácil de estar de tá, de tá vendo o, o resultado. Eu vou fazer uma referência para para essa namespace agenda core, usando o require. Agora eu consigo estar tá tendo acesso a tudo que eu estou desenvolvendo aqui né, no, no texto. Tá? Então, eu posso pegar... Você sabe o para selecionar e copiar? Sabe de cabeça? Então, vamos fazer aqui no do jeito tradicional. Ops. Tem que, aqui a gente como não está na namespace, Então, o, o split at ele vai dividir no caso aqui eu mandei ele dividir na metade, certo? Eu contei quantos regulares tem, dividi por, por 2 é, e ele dividiu a minha lista lá de, de regulares em, em dois. Depois disso, eu vou reverter essa, essa minha lista. Tá? Então, que é o Conrad, Douglas e João, e João, é, Conrad e, e Douglas. Por que isso? Se a gente pegar a, aqui, depois eu vou, essas outras funções elas só vão acertar isso aqui que eu, essa, essa reordenação que eu estou que eu fazendo. Mas vocês já vão ver aqui que vai ser primeiro Conrad com o João, né, que é o, o primeiro aqui do, do regular. João, depois vai ser o Douglas com o Conrad e depois o João com o Douglas. Então, se vocês verem ali na função, depois o que eu vou fazer? Eu vou concatenar é, essas duas listas, seria algo assim. Vou tornar isso numa numa lista só, tá? É o que, é, o que a segundo faz. Mas como vocês viram, o, o concat aqui eu dei em duas listas, mas o meu resultado que eu tinha recebido antes é uma lista de, de listas. Então eu uso apply para aplicar o concat com os elementos da lista. Então é como se eu chamasse concat passando aqueles elementos. Então, como se eu pedisse para ele programar para mim. Em vez de eu ter que ir lá e colocar o concat com os elementos, eu peço para ele fazer o concat com todos os, os elementos que vêm em, em, seguida. E aí eu vou usar essa outra função, que é a interleave, que ele vai justamente fazer isso. Ele vai pegar o primeiro item da primeira lista e juntar com o primeiro primeiro item da primeira lista, depois o primeiro item da segunda lista, segundo item da primeira lista, segundo item da, da segunda lista. Então, a gente faz interleave de Conrad, Douglas e João. E João, Conrad e Douglas, a gente vai ter justamente essa organização, ok? E vou aproveitar aqui e copiar. Finalmente eu vou fazer esse partition que ele vai pegar e agrupar essa lista em, no número de itens que eu colocar. Então, eu estou colocando dois, ele vai montar uma lista com Conrad João, depois uma lista com Douglas Conrad e uma lista com com João e Douglas. Ops. Eu poderia fazer o quote também, né? Mais fácil. Ok? E aí, finalmente, <laughs> por isso que eu disse que é mais fácil você for lendo a, a, a função de cima para baixo, né? Esse zip map, o que, que eu vou fazer? Eu vou montar um, uma lista onde eu vou colocar essas duas é, chaves aqui, lição e carta, na frente de cada um desses elementos. Então, a lição vai ser o Conrad e a carta vai ser o João. A lição vai ser o Douglas e a carta vai ser o, o Conrad. Então, zip map Opa. Ah, desculpa, na verdade eu confundi aqui. O, o conjunto todo, na verdade, eu faço é, essa função zipmap vai pegar cada um do, dos itens né, que a gente tem é, nessa lista que eu tenho de, de resultado, e aí eu vou fazer um map para produzir uma nova uma nova lista, onde em cada lista eu vou adicionar lição e, e carta. Tá. Então eu vou copiar aqui tudo, que aí dá para mostrar tudo em, em ação. Deixa eu só fazer... para não precisar ir colocando nesse monte de regulares o, o C na frente. Agora fez certinho aqui. Deixa eu aproveitar e já demonstrar uma coisa aí que o, que o Conrad falou, que é o preprint. Vocês viram aqui que é bem difícil de ler aqui o resultado com o modo normal aqui que a REPL vai, vai colocar. Então eu posso usar o, o preprint para conseguir ler isso de uma forma mais mais fácil, ficou melhor, né? Tá certo? Então, se a gente chamar aqui os separes, opa, Essa é a magia de, de querer programar na hora. <laughs> Beleza? Então, essa função aqui vai estar tá calculando isso aqui. Bom, agora eu vou mostrar, vai ser o primeiro caso onde eu vou mostrar a questão do, do, do laziness. A gente precisa descobrir se um sábado é o quarto sábado ok? Porque aquele cara que é atípico, ele vai, é, vai precisar, eu, eu só vou colocar ele quando for o quarto sábado. Então eu vou criar uma função aqui, onde eu vou definir, descobrir qual que é o sábado dado uma certa, uma certa data. É, eu consigo sempre colocar o, Então, o que, que é, é isso? Essa função iterate aqui é, é, uma, é, um, é uma função bem interessante do, do Clojure, que é o seguinte, o que, que ela faz? Eu vou fazer uma demonstração aqui na, na, na REPL. Ela pega um primeiro parâmetro, que é o, o valor inicial, e aí ela vai aplicando nesse valor inicial uma certa função. No caso aqui eu estou passando a função inc, que ela incrementa um número. E aí ele vai gerar infinitos, uma lista infinita dessa, dessa interação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para o infinito. Aí você diz assim, mas caramba, como é que pode? Se você fizer para o infinito, vai, vai dar um loop e tal, vai travar a, a máquina, certo? O, que é interessante disso é que o, o que o Clojure vai realmente produzir aqui é o que se chama de sequência é, lazy, né, ou lazy, lazy sec. Quando você faz iterate inc 1, ele não vai resolver de verdade esses, esses itens. Ele só vai produzir um objeto lá que representa esses infinitos. Então você pode representar os números inteiros. É um conjunto infinito de, de números. Né? E aí, em cima disso, você vai fazer alguma coisa para delimitar até onde você quer. Porque você nunca vai querer o infinito, porque se você tentar o, o infinito, né, você não vai ficar pro resto da vida e nunca vai ter o resultado. Então aqui, ó, o iterate vai retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então o que, que eu estou fazendo aqui nessa função? Eu estou iterando a partir da minha data, tá? que é a data, o parâmetro que eu estou passando, e eu estou descontando cada, de cada data dessa, uma semana. Isso aqui que é legal de trabalhar com, com o Joda, que tem essas, esses métodos né, de, de alto nível, então eu posso pegar uma data e descontar uma semana. Então, ele vai me gerar esse conjunto aí infinito de, das datas, a partir da data que eu coloquei, menos uma semana para o infinito. Mas é óbvio que eu não vou querer é, isso para sempre. Então eu uso esse take while para determinar onde que eu quero parar. Eu quero parar onde? Enquanto for o mesmo mês que eu tô daquela data que eu passei. Então, olhando a casa aqui do, do mês de... Eu não sei como é que eu vou aumentar fontes aqui. É, se a gente pegar o dia, o dia 26, né, como a, a data que eu, que eu vou passar, ele vai, ele vai pegar enquanto o mês for igual, ou seja, vai pegar enquanto, até a data, o dia 5 de, de outubro, ok? E aí, como eu vou ter uma lista com essas quatro datas, para saber qual que é o, o número do sábado que eu estou tô, tô checando, é só eu contar quantos sábados eu tenho nessa, nesse, nesse resultado final, ok? Então vamos compilar aqui. Vou colocar aqui uma a data que eu tinha falado, 2013, 10, 26. Ops. Aí eu não tenho um import aqui. ok? Então, ele me retornou que, eu tô, que é o quarto sábado. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante do, de quando você trabalha com programação funcional, é que o seu programa ele tende a ser mais é, declarativo. Tá? Numa, num, em algo interativo, numa, numa programação mais imperativa, você teria que fazer for, né, é, whiles e tal, para ir percorrendo essas coisas e guardando em variáveis e tal. E aqui não, eu posso declarar, tipo, uma coisa que é, que é infinita e depois ir transformando isso até eu ter o resultado que, o que, que eu quero. Né? E como essa essa a avaliação desse, desse código ela é feita de forma lazy, né? É, eu não tenho esse risco de, de, de travar. Só para exemplificar, né, aqui, se eu der o iterate in, que <laughs> vai ficar aqui pro pro resto da vida, tá? E não, porque realmente ele representa o, o, o infinito, tá? Então, isso aqui eu acho um defeito até do, da, da REPL, do, do Clojure, em escala, para falar um pouquinho bem de escala <laughs> aqui no nosso, no nosso grupo. Quando você faz isso em escala, ele diz assim, lazy sec, e não, não tenta processar o negócio, né? Que é meio inútil ele tentar, tentar processar aqui. Ixi, eu acho que eu vou ter que... Ah, não foi. Vou matar a REPL lá que eu tinha. Como é que a gente está de tempo? De repente eu pego o código já que está pronto e para ir mais rápido eu termino. Então acho que eu vou fazer isso, porque tem, tem bastante aí, para não ficar tão, tão moroso. se assim a gente consegue passar mais rápido o código. Então, eu defini aqui qual que, uma função para saber qual que é o sábado que eu estou trabalhando. E eu vou definir uma outra função, que aí essa é bem trivial, que é para saber se uma certa data é o quarto sábado do, do mês. Ok? Então, eu vou checar se é igual a 4, o resultado de qual sábado de uma, de uma certa data. Ok? e ele vai me, vai me produzir esse resultado. E aí, para calcular a, a, agenda, porque agora já tem todos os, os elementos, eu tenho quem são os, os pares que vão ir em cada, na sequência das, das datas, né? Eu tenho também como saber se o sábado é o, o quarto o sábado ou não. Eu tenho a pessoa aqui que é o, o, o atípico. Então, aqui está preenchido com outros nomes, mas não, não importa. E aí eu vou calcular a, a minha agenda, ou seja, a partir de uma data, quais vão ser todas as programações do, dos sábados seguintes. Eu vou pular essa função agenda sábado, porque ela na verdade ela é usada no, em conjunto, é, acho que é muito, ela é usada em conjunto com essa função principal que é a função é, agenda. Tá? Então, para calcular a agenda, eu vou usar o mesmo princípio do, do, do, iterate, porque o que eu quero produzir é uma sequência de, de coisas, ok? Que, é, é, ela, na realidade, ela é infinita, certo? Porque eu posso ter essas programações até o, até o infinito. E aí eu vou gerar uma agenda para cada sábado, e aí esse resultado que vai ser a, a minha agenda. E depois, aqui eu só vou, depois eu mostrar outra função, agenda sábado, vai dar para entender, porque no, quando eu pego o resultado, eu só pego essas coisas que são mais importantes para mim, que é a data, né, o, o dia da, da, da programação, quem vai fazer a lição e quem vai fazer a, a carta. Então, o, o iterate ele vai receber essas do, essa, esses dois parâmetros. É, embora na, na, chamada função fique invertido, mas logicamente, é, primeiro eu passo aqui, qual que é o primeiro valor? Então, eu vou calcular a agenda do primeiro sábado, ok? E essa é uma outra função bem interessante do, do, do Clojure, que é a função é, cycle. Essa também é uma função é, lazy. Ela gera uma sequência infinita. Então, se eu tenho aqui o, um cycle de, de regulares, né, que é os nomes lá das pessoas, o que, que ele vai me produzir? Se eu tenho aqui Rui, Ana, Luiz e Plínio como regulares, ele vai me produzir uma sequência assim. Rui, Ana, Luiz, Plínio, Rui, Ana, Luiz e assim por, por diante. Isso é infinito. Conforme for consumindo, ele vai sempre fazendo. Então é, é um, é uma coisa muito útil. Já teve várias vezes assim de código de negócio que eu precisei fazer, onde eu tenho esse tipo de, de cenário, por exemplo, o um sistema que eu tinha que atribuir vendedores para um, um atendimento. Então a pessoa chega na loja e aí alguém vai ser atendido. E é uma fila circular. Então eu tenho que ficar sempre checando se eu estou no último, eu tenho que voltar para o primeiro, eu tenho que fazer aquela lógicazinha. Se eu cheguei no fim da lista, eu tenho que... Com o Cycle, isso, isso acaba, né? Eu só preciso ir lá sempre pegando o próximo. E ele vai pegando o próximo enquanto eu, enquanto é, eu ficar tentando. E como ele é lazy, ele não vai resolver esses caras, ele só vai resolver conforme eu vou, eu vou consumindo. Então, eu vou iniciar aqui o, o meu processamento com esse ciclo de, de, regulares né, e com esse ciclo de, de pares. Tá? E aí depois eu tenho a função que vai me calculando as próximas datas. Então, ele calcula aqui, ele soma uma semana na minha data, né? E ele pega quem são aqui as próximas cartas, os próximos pares, desse, de uma estrutura de dados que vai ser produzida justamente por essa função agenda sábado que a gente vai ver agora. Essa função agenda sábado é o core do, do, do programa, porque ela que vai, ela tem a regra de negócio que eu determinei lá, que cada sábado vai um novo par e quando é o quarto sábado vai aquela pessoa que é a atípica. E a carta missionária, eu faço um, uma lista circular também de quem, é, de quem é regular. Então, o que eu tenho nela basicamente é isso. Ó. Eu pergunto, essa data é o quarto sábado? Se for, então a programação daquele sábado vai ser essa. É a data é a, é a própria data, né? A lição, quem vai passar é o cara que é atípico. A, a carta vai ser o primeiro lá daquela minha fila circular de quem, de quem faz a, a carta, do, dos regulares, né? A, as minhas próximas cartas vai ser o resto das próximas cartas. Deu para entender isso? Deu mesmo? E os pares, eu mantenho aquilo que já estava na, na minha sequência, porque eu, na próximo sábado vai ser aquele o, o próximo que, que seria se eu não tivesse aquela situação atípica. Se não for o quarto sábado, aí a data vai ser a data mesmo, né? A lição, eu pego lá do meu par, lembra que eu tinha a lição e a carta. Eu vou pegar o primeiro elemento lá dele e extrair quem faz a lição. É, do segundo elemento, do, do, desculpa, desse primeiro elemento também eu vou extrair quem que vai fazer a carta. O, o próximas cartas, ele continua o mesmo, que ele só serve para quando é o quarto sábado. E os próximos pares, é, eu, vou, eu vou pegar o resto. Então, na minha próxima invocação dessa função, ele vai ter, se eu tinha lá Rui, Ana, Luiz, ele vai passar a ter agora Ana, Luiz, Rui, Ana, Luiz, Rui e esse, o resto dessa, dessa lista, ok? Então, vamos torcer aí que, que funcione. <laughs> vamos colocar isso para... Opa, eu já tinha aberto o AirRapple. Então, vou carregar aqui. Eu vou usar o use para ficar mais fácil, né? Aí só, só complementando, essa primeira, essa primeira assinatura da função, que só recebe o, o, o primeiro sábado, ela vai me retornar uma, uma lista lazy, ela vai me retornar o, o infinito. Então eu fiz uma outra é, assinatura onde eu especifico o último sábado, então eu vou calcular, sei lá, a agenda do mês. Então pego o primeiro e o, e o último sábado da, daquele mês. Tá? E aí eu vou pegar é, toda a agenda e vou ir enquanto a data for antes do último sábado, né? Ou a data igual ao, ao último sábado, ok? Então vamos calcular aqui. Deixa eu dar. Importar o local date para ficar mais fácil. Agenda então vou pegar o primeiro sábado de outubro, é dia 5. Vamos ir um pouquinho mais para frente, eu vou até novembro. Hein? O último sábado de novembro é dia 30 de novembro. E só para ficar bonitinho, né? Eu vou, vou executar aqui só para mostrar, depois eu faço. Aqui ele gerou, mas vocês viram que não dá para entender nada do que, do que tem. Então eu vou colocar o, o pprint aqui. aqui do Emacs. Assim ficou melhor. Deu para ver aqui o, o resultado, então no dia 5 de outubro vai, a carta vai ser pelo Luiz, a lição vai ser pelo Rui e assim por diante. Se a gente vier aqui no quarto sábado, vai ver que está o, o Jair, beleza? E aqui esse quarto sábado também tem tá o Jair, que é o cara atípico, né? Que sai fora da, da regra. Se eu vir a ter uma regra mais maluca aí, <laughs> porque entrou novas pessoas tal, o que eu vou precisar fazer é basicamente mudar essa função aqui da, da agenda de sábado. Talvez vai ter algum parâmetro a mais, de acordo com o meu modelo aí, né, do que, que, do que, que vai ter, né, mas toda a estrutura é, é a mesma. Tá? E aqui, nessa função, eu tenho claramente qual que é a minha regra de negócio, né? o que que, o que, que a, o, qual que eu, a minha política para definir a minha, a minha agenda. Então, espero que tenha, tenha dado para perceber como é, é, diferente né? quando você trabalha com é, é, programação é, funcional, você não tem os, os fors, os, usuários. Na verdade, você tem uma estrutura de dados, normalmente uma lista que você vai estar processando, e aí você vai fazendo, aplicando funções e fazendo transformações nesses dados, né, até você chegar no dado que você quer, que você quer de, de, de resultado. Então, uma coisa assim que, que eu recomendo bastante, é uma coisa ainda que eu preciso fazer muito, é, é estudar as funções. Você pegar o core do Clojure, ele é recheado de funções que fazem essas coisas malucas, de pegar uma lista e pegar um dado e jogar no outro lugar e, e misturar as coisas, né? E, mas isso é extremamente útil quando você vai estar tá processando dados, que é o nosso, é o nosso caso aqui. Eu tenho esses dados, eu, eu parti desses dados básicos, aqui as pessoas que vão está fazendo regularmente as coisas, quem é o atípico, e eu fui processando esses dados até chegar ao, ao resultado final que, que eu queria. E uma coisa muito legal, eu acho que foi na primeira, primeira é, reunião que teve que o Conrad falou sobre o Datomic, né? que é o banco de dados é, assim, do Clojure, diríamos <laughs> assim, né? e que ele segue é, esses princípios todos, e o interessante é que no, no Datomic, você pode usar todas essas, essas funções, porque o Datomic ele roda no seu próprio processo, a parte de, de busca. Então isso aqui é muito legal porque é, quando você está programando, normalmente você fica aquela coisa assim, é, eu vou fazer isso no banco <laughs> ou eu vou fazer isso na, na no, no código. Aí às vezes você faz isso lá no select e já pega o resultado final daquele que você está querendo processar. E às vezes você é, então é tão difícil fazer no select que eu vou pegar os dados e aí vou processar é, no, no próprio código, certo? E quando você trabalha com o, o, o Datomic, você consegue fazer tudo no seu próprio processo. Então, o resultado que você obtém lá do, do, do Datomic, você pode aplicar todas essas, essas funções e fazer é, o processamento. Tá? Então, é, é isso. Espero que vocês tenham entendido, conhecido um pouco mais como é que é programar em, em Clojure. Dúvidas? Questões? Espero que não tenha ficado muito <laughs> moroso. Hein? Né? É. Muitas vezes a gente precisa inventar coisas, olha, olha aqui. É, não. Quando esse cara aqui mesmo é, é a segunda versão que eu fiz. E na primeira versão eu tipo cabeça de programador imperativo, eu não pensei nunca em fazer desse jeito. Eu fiz um monte de <laughs> for, que na verdade usando loop e, recur, né, que é o que é o for do do, do, do closure, né? Que o for do o for do closure não é for. <laughs>

contar quantas vezes cada um ia agir ali. Nossa, eu fiz um monte de mapa, viajei, fiz, fiz, e depois eu vi que tinha uma função chamada free, que é só você passar o mapa. <laughs> Então, geralmente, quando você digita muito, tem uma, uma função que faz o que você precisa. Exatamente. E principalmente, assim, em, em cima disso, essa, esse conceito do laziness, ele é, ele é, muito importante porque muitas dessas coisas, por exemplo, esse do, do, do ciclo é o, é o típico problema que não, é, de forma imperativa, assim, ficaria muito mais complicado eu, eu fazer esse, esse código. Eu teria que ficar tratando. Se eu estou no último caso, eu tenho que ter uma variável lá que eu guardo em que posição que eu estou e retornar para o início da, da lista. Aqui é, é trivial. Eu simplesmente pego sempre o primeiro elemento da lista e, e repasso o, a, o resto da, da coleção. Aí no próximo passo eu já vou ter a, a, o passo seguinte, né? E isso vai para o para o infinito enquanto eu precisar fazer o, o, o, processamento. A maior parte dessas funções que manipulam é, os, dados, as listas, os mapas em Clojure, elas são lazy. O próprio map aqui que eu, que eu usei, né, o map ele... Todo mundo conhece o map? Eu pego, e, por exemplo, eu tenho essa lista 1, 2, 3, 4, eu vou aplicar para cada item dessa lista essa função. Então ele me retornou 1, 2, 3, 4, vai mandar 2, 3, 4, é, 5. Quando eu, se eu fizer, é que aqui eu, como eu rodei na REPL, ele resolveu, né? Mas se eu fizer Se eu fizer isso, ele guardou aqui no X, mas ele não fez processamento nenhum aqui. Tá? Ele só produziu esse, esse X e quando eu for lá e consumir, aí que ele vai, ele vai fazer o, o cálculo. Por que, que isso é, é, é, é legal? Imagina que eu preciso lá uma, pegar uma grande lista e fazer um processamento em cada item, mas eu tenho alguma condição de que em certo ponto eu vou, eu vou parar. Então eu posso produzir o map e depois pegar um take while ou qualquer outra função lá que, que me determina essa condição de parada, e ele só vai é, aplicar o ink, ou a função que eu quero executar, só para aqueles itens que eu, que eu vou realmente é, operacionalizar. Então, embora pareça que o código vai, tipo, fazer um monte de coisa desnecessária, na prática ele não, ele não faz por causa dessa característica do, do laser. Isso. Alguém? Não me lembro. Também. Cálculo é. de Fibonacci, exemplo. Um laser ele roda em menos <laughs> de meio segundo. O Fibonacci deu 30 minutos, parar, pegar fogo na isso aí. Só nunca tenta rodar um treco desse na, <laughs> na REPL, <laughs> que vai travar o seu, <laughs> a sua REPL, beleza? É isso aí. É você agora? Oi. É, então eu vou falar do, um pouco do VI aí, né? Que é o concorrente eterno do Emacs. E basicamente ele faz a mesma coisa que o Emacs, né? É uma escolha pessoal. Nem eu estou usando o Linux aqui, né? No Mac também. Enfim. É, uma coisa que foi realmente ruim no começo foi que para o Emacs, é, no caso de Clojure, é mais fácil de se achar como funcionar o REPL junto. O VI ele tem é, milhões de plugins que fazem a mesma coisa e milhões que não funcionam. Né? você tem que ir com paciência procurando. Mas tem as vantagens, né? É, vou abrir aqui. Estou num projeto do Leiningen. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então esse aí é um VI tunado, certo? Eu já abri ele, ele já abriu aqui os diretórios para mim, certo? aqui tá os arquivos. Tem algumas coisas aí do tipo, ah, eu quero abrir meu project aqui, Ctrl P, né? Claro, o Ctrl P aí do, do Sublime. Você pode ter abas, né? Aqui eu tenho abas dentro do meu terminal. Eu posso abrir o REPL aqui embaixo. O REPL normal, né? Desses, é, como ele mostrou, também quando você usa o REPL dentro da ferramenta, ele perde uma coisa que eu acho que é muito boa do REPL normal, né? Que é o Ctrl R. Que ele dá um find e o autocomplete dos comandos que no, no REPL é muito rápido. Não sei se vocês repararam isso, se vocês chegaram a usar o REPL em, sozinho por algum tempo, né? É, é muito rápido. Mas tem, porém, que o código fique legível, né? Dependendo do tamanho do seu código e tal. Então aqui é, eu tenho esse arquivo aqui simples, né? E aqui eu tenho o outline do Eclipse, né? Que eu posso navegar nas funções, por exemplo. É, que é a abinha, né? E como que a gente faz? Para esse, eu escolhi, eu testei vários plugins, eles se comportam de várias formas diferentes e esse aqui foi o que eu achei mais interessante. Ele... Esse cara aqui. É o Slim V, certo? E você tem que usar ele junto com algumas outras coisas. O que eu fiz aqui embaixo foi o seguinte, eu dei um line swank e ele subiu um REPL aqui em background para mim. Eu podia rodar isso direto do, de dentro do VIM, mas eu preferi fazer fora, porque se acontece alguma coisa eu posso ver, certo? Aí o que, que eu vou fazer? Simplesmente eu estou aqui no meu texto, eu vou, a tecla no meu caso aqui é o vírgula, né? Aí eu dou um vírgula C, ele conecta no REPL para mim. E aí ele já abre um REPL ali, né? Eu posso alterar a disposição aqui, colocar igual ele colocou ali, lado a lado, mas eu vou usar assim. Então, é, por exemplo, tem esse código closure aqui. Eu simplesmente digito vírgula D, ele avalia e responde em cima para mim, certo? Eu defini C aqui, é, defini duplica, vírgula D, vou chamar a função, vírgula D. Então, é bem rápido. E aí você tem o benefício de que eu posso programar aqui também, e você vê, ó, já tem o Raybon parênteses. Esse plugin por default ele vem com aquela funcionalidade de abrir e fechar o parênteses ao mesmo tempo, que acho que era o que ele estava usando aqui. E eu não gosto dela, então eu desabilito. É... que mais? Então, dado que você pode avaliar o código, né? quer dizer, eu dou um Ctrl W, eu mudo da REPL para o código, do código para a REPL. É... vamos ver tem a vantagem de se utilizar o Emacs ou o VIM, é justamente o poder de manipulação de texto que você tem, né? Se você usar... É... Vou dar alguns exemplos de recursos aqui, depois eu explico os plugins que eu estou usando. Eu estou codando aqui, e aí se eu fizer um... Esse aqui é o... Isso tem no, no IntelliJ. Aqui chama EasyMotion, né? Mas eu dou um barra barra W aqui, você vê que ele mudou a cor do código, e se eu digitar, por exemplo, ah, eu quero ir para aquela função no, antes do parênteses, eu digito F, o cursor vai para lá. Se você fizer de novo, você pode vir aqui e navegar para onde você quiser. Então, se você pega a prática com isso, você navega muito rápido. Isso o IntelliJ tem também, só que é um pouco mais lento, né? Que a gente está só com um bufferzinho de terminal aberto aqui. Outra coisa é coisas normais de edição de texto. Você pode, sei lá, vir aqui e dar um comentário, comentar múltiplas linhas. Vamos ver aqui. Peraí. Tem um leader key aqui. Ó, ele comenta, descomenta. É, é várias coisas de manipulação de texto que você tem para utilizar. Outra coisa desse plugin que é interessante, você está aqui em cima de defn, e aí você não lembra ou quer ver o código, você digita vírgula S, e aí o source já aparece embaixo ali instantaneamente, né, para você conseguir ver. Dá um enter e continua. Se você digitar vírgula H, ele já abre a página do, do Clojure Docs direto na função, para você poder ver. Se você esquecer, está usando um list comprehension ou alguma coisinha diferente aí que você não que você não está lembrando, por exemplo, NS aqui. Eu digito vírgula e H, vou para o navegador e ele já me dá a, a definição de namespace. São algumas coisas que depois você acostuma, fica bem prático. E no meu caso, é, uma das coisas que eu prezo bastante é que não trave minha máquina. Porque isso eu fico extremamente é, chateado. Outra coisa, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir um arquivo qualquer, test.groove. Outra coisa interessante é o seguinte, é, tendo um editor como o Emacs ou o VIM, você consegue customizar qualquer coisa que você queira. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma função qualquer, porque eu não fiz enclosure, eu peguei o note e vim para cá, mas isso aqui seria uma função em Groove, né? Então eu vou, eu vou vir aqui, estou digitando. Cadê? Peraí. Opa, isso. Estou digitando, eu digitei def e apertei tab. Digitei def, apertei tab. Isso aqui você configura com um arquivinho de texto muito simples. Você pode fazer isso com o jeito que, quando você vê que você se repetir, você configura. Então eu venho aqui, digito um nome qualquer, aperto tab, foi para os parâmetros, aperto tab, foi para o corpo. Você pode configurar qualquer coisa. Se você tiver, como que eu faço minhas automações? Eu estou lá programando, quando eu vi que eu digitei a mesma coisa três vezes, eu vou lá e coloco um negócio desse para qualquer linguagem que eu esteja usando. Então isso é uma feature interessante também. Que você pode ter. Eu vou abrir aqui um arquivo de configuração, só para a gente poder dar uma olhada. É... Deixa eu esticar significa que eles são nativos do Não, tudo no VIM é um plugin. O VIM é um editor que só escreve texto. Aí você pluga. Mas a diferença é que você consegue configurar tudo. Ó, se a gente olhar aqui, por exemplo, essa primeira linha é daquele plugin que eu estou usando pra, do REPL, certo? Aqui, ó, a segunda linha, paredit, que é o negócio de abrir os parênteses e fechar ao mesmo tempo. Zero, desabilitei. Que é o Lisp Raybon, Raybon parênteses desabilitei. Aqui é do Groove, que eu estou configurando para ele, o que, que eu quero que apareça no outline ali. Isso está tudo pronto na internet. Aqui, as minhas tabs, né? Não sei se você percebeu, mas eu aperto Ctrl G aqui. Deixa eu voltar aqui na, na tab que eu estava. Eu não uso as abas do terminal, eu uso as abas dentro do VIM. Né? Deixa eu clicar aqui. Eu navego aqui dentro estou indo para o wrapper voltando, e estando no código, eu navego entre as abas. Então, só que tudo isso são comandos. Para você salvar é dois pontos W, para você fazer não sei o que é dois pontos Next Tab. Então tudo isso eu configuro teclas, eu uso todos os Fs do, do meu teclado. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é duplicar linha. Então eu configurei aqui para Alt D, ó. eu, eu duplico linha. Então tudo, tudo que eu achar que eu estou me repetindo, eu vou lá e configuro um atalho. E no arquivo que eu estava mostrando aqui, tem algumas coisas aqui, por exemplo. É, que é salvar, é Nerd Tree é aquele navegador de arquivos, igual do Eclipse, né? Que eu coloquei para F6. É, coisas interessantes, ele dentro do código automático, só de eu selecionar o texto e apertar W. É, aqui é atalhos de copiar e colar é, o Ctrl P aqui, não tem o Ctrl P lá do, do Sublime? O meu Ctrl P aqui, eu não quero que apareça o que está dentro de barra target, o que, que é arquivo zip, PNG, eu filtro o que, que aparece no meu Ctrl P, certo? Aqui é a sintaxe meio louca que o, o, o Conrad falou, que é você programar na linguagem do VIM, que chama VIM Script, né? Então, aqui, no caso, eu uso isso aqui para Groove, eu ainda não precisei usar nenhuma para closure, né? Isso aqui vocês, é igual Eclipse, ó, open variable under cursor, né? Que você clica num tipo para ele abrir. É find reference. E olha como é simples a implementação aqui. Esse aqui, por exemplo, para abrir a classe que está embaixo do cursor. Eu pego a linha, que eu pego o texto que está embaixo do cursor, certo? Aí eu passo uma regular expression para mim extrair o nome do método, no caso, né? ou qualquer texto que eu quero, que eu queira, né? Eu dou um split eu uso o ACK, ACK do Linux, ou no, é ACK no Mac também, que é, o, é algo que você procura texto. Então eu falo, ó, procura em todos os arquivos que são .groove, capitaliza a primeira letra e abre o arquivo para mim. Então você simplesmente consegue fazer qualquer coisa que você queira e que você imagine aí. É isso que eu acho interessante. Aí você pode até perguntar, ah, mas eu vou ficar me matando de fazer. Não, tudo está pronto é, é coisas muito... Isso tudo que eu fiz aqui provavelmente já estava pronto também. É que eu não quis procurar. Mas se você procurar esses plugins que eu estou usando... Uh, vamos ver aqui. Esse Janus aqui, certo? Esse Janus é o é o pai de todos, assim, é a base da, desse VI. O que, que você vai fazer para instalar ele? Simplesmente cadê o código, copiar isso aqui e colar no terminal e está instalado. O Jano você só precisa ter o, o rake instalado do Ruby. Você dá um apt-get install rake, roda isso daqui e está tudo funcionando. Aí aqui ele mostra o que, que ele te dá, né? No caso. Ele te dá a CK, que é o find, replace, todas aquelas funções de DE. Ctrl P, que é igual do Sublime. Nerd Commenter, que é aquele que comenta as linhas. É se eu não uso. O tab ele tem autocomplete, tudo configurável. Aqui é o tag bar é o outline do Eclipse, o snippet mate, olha como é que é a definição aqui ó, do snippet mate. É isso aqui. Def, method, end. E aí ele tem uns porcentos que você coloca qual que é o onde é para o cursor ir com o primeiro tab, onde é para o cursor ir com o segundo tab é muito simples de configurar. Eu só não vou abrir aqui, o arquivo que define esses snippets, porque realmente eu não lembro a localização. Ele, eu tenho tanto plugin instalado que eu não lembro em que pasta que vai estar, então não vou nem procurar. Esse é o EasyMotion, aquele que você está no meio de um monte de texto, e você digita o, o key-leader lá e ele te mostra aquelas letras vermelhas para você poder navegar no texto. Né? Ele tem suporte a Git também, é que eu não, eu não costumo usar dentro, porque eu sempre fico com os terminais split, assim, então para mim usar dentro do VI o Git usar fora, eu prefiro fora, por causa, porque eu acho mais confortável. E tem algumas outras coisas. Esse, esse é a base do, do desse VI. E é, é, o que, que ele traz? Essas coisas que eu falei. Agora, para a parte de closure, eu instalei dois, né? Que foi esse Lane Swank. A única coisa que você tem que fazer é abrir o seu project. Deixa eu... Você abre o seu project. Viu? Dei um Ctrl O, ele abriu os últimos arquivos que eu estava editando, apareceu o project e já voltei, sem procurar. E você vai ali, plugins, line swank, pronto. Você dá um line depth depois, ou sobe, ele baixa os jars todos e resolve. Eu costumo abrir ele fora aqui, mas se eu abrir... Ó, vou até fazer um, um, teste, eu vou dar um Ctrl C aqui, que ele parou. E se eu der um um vírgula C, ó, tá vendo? Ele abre um, um REPL aí já numa janelinha e já funciona. Porque eu não costumo usar assim, eu abro sempre o REPL separado e deixo hide ali. Então, esse plugin aqui e o Slime V. O Slime V para você instalar, você simplesmente... Ó, aqui, se você olhar a descrição, ele coloca todas as eval, dfn, eval, todas as, fun as funcionalidades de Clojure que ele te traz é simplesmente você descompactar esse zip aqui dentro do ponto .vim do seu home e já está funcionando. Só com esses dois plugins aqui, você já vai ter. Esse Raybon parênteses aqui que eu instalei a mais, foi por quê? Porque, a, porque, deixa eu abrir aqui o meu arquivo de novo. além de eu é, querer escolher os plugins que eu quero usar, eu quero escolher as cores, eu quero escolher tudo que me agrade, né? Então, no meu... Esses VB aí, VA, é tudo VIM e um caminho, que eu tenho ilhas para tudo, né? No caso aí, ele está em, no meu home, VIM after. Então, eu estou usando esse plugin aí, que ele faz o quê? Eu configuro o Rainbow Parênteses do Clojure. Eu quero que o primeiro seja verde, escuro, o segundo seja vermelho, o terceiro seja cinza. Então aqui você configura as cores do Rainbow Parênteses do seu REPL lá, do seu Closure. É basicamente isso. Eu, o que eu tinha para mostrar é que se for do seu feitio é, não, querer customizar e automatizar tudo que você se repete, Seria assim, é, é uma boa solução. Eu sei que tudo que dá para fazer aqui, dá para fazer no Emacs, e muita coisa dá para fazer no Sublime também. Mas eu, não chega nesse nível, por exemplo, de você configurar o parênteses do Raybon. Parênteses, por exemplo. É, é mais isso. É, o, nesse caso aqui, eu até coloquei lá no grupo, eu coloquei esse link aqui que ele explica como montar o VIM aí, no caso para closure, certo? Claro, o, o, problema do VIM, do Emacs, é que quando você começa a mexer, você tem uma curva de aprendizado, que você realmente tem que estudar como funciona o editor de texto, porque a gente digita texto o dia inteiro. Então, se a gente tiver como manipular o texto, aí a gente vai conseguir cada um ser produtivo do seu jeito, certo? E aqui eu mostro como montar a parte de closure não explico nada de VI. Eu abro, vou no site, baixo os plugins, coloco nas pastas, que é um trabalho meio... Eu até pensei em fazer aqui, mas é, acho que não é, vai ficar muito chato. E o cara tem que querer fazer, né? Porque senão fica muito maçante. É basicamente isso. É bem parecido com o do Emacs lá. E beleza. Alguém tem alguma dúvida? Alguma... Peraí, alguém tem uma fonte aí que. tenho mania de fazer o seguinte, é, eu não sei se vocês usam, eu esqueci o nome disso, é, acho que é thread macro, o nome do operador é isso aqui, ó. certo? Então eu tenho mania de fazer o quê? Isso aqui. Várias. Então eu faço funções puras que não tem efeitos colaterais e nunca chamo uma função chamar outra, certo? igual a gente faz geralmente em Java, ah, esse método chama isso não. Faz um, faço um monte de funções, cada uma que retorna dados, e ele transforma nesse pipeline. Às vezes, quase todos os métodos aqui tratam uma unidade, então sempre está com um map junto. Né? Se for para imprimir, aí você não vai usar um map, aí você passa a lista, e, enfim, e fica nesse pipeline. E às vezes quando eu quero testar, eu, eu comento partes dessas linhas apenas e rodo, e fico testando isso. E no caso, o, o, quando é métodos, né, que você abre muitos parênteses, é, eu não conseguia comentar as linhas do jeito que eu queria com esse, com, com esse paredite. Porque eu queria, tá, tá numa escadinha assim, eu queria comentar essa parte e testar essa, aí eu ia lá, apagava uma, ele criava outra. Aí, é ficar fazendo isso, aí eu, eu preferi que não usar, e uma coisa legal de você usar esse, esse colorido é que praticamente nunca você tem confusão. Porque o que aconteceu aqui? Ah, tá. Você põe o mouse, deixa eu fechar aqui. Se você põe o mouse, tá vendo? Vermelha com vermelha, não sei o que com não sei o que. Então, geralmente você põe na última e você já, já sabe se faltou alguma coisa ou não. Ah, é basicamente isso. Outra coisa que você faz também é, é mudar as cores. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Aqui, ó. Ó, eu, eu encho o saco do que eu estou usando e eu fico mudando de cor. Aí, o ambiente e tal, até uma coisa que me agrade. E aí, às vezes, eu quero ir lá e quero configurar as cores dos parênteses para contrastar com o que eu estou usando e tal. Então, é, é, é mais... O que eu acho legal é justamente a parte que você consegue ver que você está se repetindo. Por exemplo, ah, eu sempre abro um parênteses aqui, depois digito o nome, depois faço uma lista. Então, eu, quando eu digitar parênteses D, eu dou um tab e ele cria tudo isso para mim até abrir e fechar a lista. E deixa o ponteiro do mouse de, in, in, no meio ali para mim. E é basicamente isso eu uso bastante com, com o Groove. E agora que a gente está fazendo, tá, tá dividindo mais lá com o Clojure, aí a gente está começando a automatizar. E a gente faz o quê? Compartilha ali, ah, pô, fiz um negócio legal assim. Na, na internet, se você olhar esse plugin aqui, ó, se você digitar aqui é... Se você digitar isso aqui, por exemplo, GitHub, olha lá, tem repo... ó, VIM Snippet Mate, aqui. tem milhões de caras que fazem é, as configurações deles para todas as linguagens e disponibilizam. Isso é uma coisa que eu não fiz. Coisas comuns de quem usa isso é o quê? Se tem o seu, que nem esse meu, cheio de coisa para Groove e Closure, você vai lá, deixa no GitHub, ah, quero usar, você só vai lá dar um git clone e já está tudo funcionando. É o jeito mais fácil de compartilhar, porque o plug, como que funciona o VI? Ele cria uma pasta no seu home e tudo que você quer colocar nele, você tem que simplesmente colocar dentro dessa pasta. Então é muito simples, ir lá, e dar um clone e já baixar tudo. Já está tudo pronto. Tem esse cara aqui, ó, eu tenho que até testar. É o Eclipse no VI, você vê que é mais top, né, o, o site, tal, aí ele explica o porquê, cadê features? Hum, hum, ele suporta aqui várias linguagens, quer aí. Peraí, deixa eu achar o link. Contents, aqui features. Ó, Eclipse, C++, CSS, Java, aí, o que, que ele faz em Java? Automatic Source Code Validation, Context não sei o que, cria getter e setter, tudo isso, e aí se você vem aqui, que para mim é importante, dá um htop, ó, eu estou fazendo, tá com o screencast, com tudo aberto, tudo, tudo, tudo, e eu estou usando 800 MB de RAM. Então, assim, isso para mim é uma coisa que, que justifica. Quando eu usava o Mac, eu usei uns 5 meses o Mac OS, só deu dar um start, já comia 2 GB e ficava pirulitando do nada, e aquilo, hum, pra mim, não, não, rolava. Até porque esse, esse micro aqui não é potente, não tem tanta memória. Mas mesmo se tivesse, como tem na máquina lá do meu trabalho, às vezes dá um, dá um problema. Então, se você está num editor de texto, é legal. Outra coisa é que eu ia fazer isso aqui, aí eu não, não sei se se dá, estaria no escopo. Aqui eu estou logado, vou fazer uma brincadeira aqui, que eu estou logado na Amazon, certo? E aqui eu não tenho o closure. Então eu posso deixar meu bem de desenvolvimento completamente na nuvem. Eu dou um VI aqui e saio programando. Tem um programa chamado Screen, que você, se eu abrir um screen aqui agora e vocês todos se conectarem na minha sessão, a gente coda todo mundo no mesmo terminal. Então, é, é várias coisas. Você ter algo parecido com uma ideia num terminal e pode estar na nuvem, é algo muito interessante. Porque, por exemplo, vira e mexe, eu, quero testar alguma coisa. Eu, tava, eu tô fazendo um curso, né? Eu tava fazendo um curso de arquitetura lá. E eu, puta, eu falei, caramba, eu lembrei daquele negócio do frequency, eu queria procurar uma função. Aí, puta, eu fui testar naquele strike CLR, Aí, puta, aí fica, e vai, é web, não sei o quê. Aí eu, pô, lembrei da máquina da Amazon. Nossa, eu loguei na minha máquina lá e fiquei programando. Só fiz um SSH e, e saí programando. Eu não preciso de interface gráfica, não preciso de nada. Então, eu acho que esse é o benefício, você automatizar os seus passos, faz a seu gosto, coisa que eu não gostava no Eclipse, ficar decorando todos os atalhos dele. Aí eu ia pro NetBeans, pô, agora como é que é o getter, etc. Ah, não sei o quê. E é isso. Tá até brincando com ela ali que eu cheguei aí na Santa Efigênia lá procurar um teclado que tivesse o dobro de teclas Fs. Porque qualquer coisa que eu acho que, que vai ser melhor, eu coloco numa tecla. Por exemplo, pegar o texto, mover para cá e fazer alguma coisa. Eu ponho numa tecla. E pronto, aí nunca mais tenho que lembrar. Outra coisa que não tem... Se alguém vindo da gringa, eu tenho contato no site que vende. O quê? TVM desse tamanho, com 24 euros. Porra, da hora. Tem 28 teclas. 128 <laughs> teclas. Então, tem coisas, é, por exemplo, isso daqui é bem interessante. Eu, eu não via como fazer isso em, em outros editores, né? Primeiro você tem atalho para você ir para o final da linha, para o começo. Por exemplo, se eu der aqui é um diw, opa, ó, diw, ele apagou a palavra. Ele pode apagar a palavra, a próxima palavra, a linha. Só que, pô, vou digitar diw, Não, quando eu der Ctrl 1, ele vai copiar, Ctrl 2, ele vai mover, ou vai substituir. Então você vê as funções, o legal de estudar o VIM é o quê? Você olha tudo, igual o Clojure, você olha as funções que ele tem, visualiza o que você vai precisar e põe num atalho. Deixa eu ver se eu tenho, aqui ó, esse cara aqui, ó. só para vocês não verem como é brincadeira. Eu acho da hora esse site, notepad.cc. Tem um monte de baboseira que não era esse. Ó. <laughs> Quando eu estava estudando, olha o que eu fiz. Ó. Olha o tanto de comando. Ó. Copia do início da palavra para o começo, copia para o fim, copia cinco linhas, move o texto para lá, coisas interessantes aqui. Ele, ele... Eu estou no, no meio do código, aí eu quero que até a próxima chave ele delete, que aí no caso é df e o caractere que você quer, que é delete até a chave. Então, esses comandos, você olhando assim, você fala, puta, vou ter que ficar digitando, mas é só você ver o que você precisa e colocar num atalho. Aí depois você não esquece mais o atalho, igual Ctrl-C e Ctrl-V. Ah, quero deletar até o final da linha do cursor que está para o final. Você aperta um atalho lá e ele faz isso. Tem livros aí de, de VI. E é basicamente isso. Aí suporta Int aqui, Python, Ruby, Vim Script, que é a linguagem do... O legal lá, você falou que o, o Emacs você programa em que linguagem? Eu também não conhecia Lisp, então VM Script para mim é Lisp eu ia ter que ralar do mesmo jeito. Agora acho que talvez quem venha de Lisp seja mais familiarizado. Não sei, até, até porque esse VM Script, se você olhar aqui, ele tem LET também, é parecido com, com Closure. Né? Se você olhar aqui, ó, LET, não sei o que. É. Mas enfim. E, e pra, você viu que foi poucas coisas que eu programei, coisas muito específicas que geralmente o pessoal não usa isso. É que eu era muito acostumado no Eclipse, eu queria que quando eu estivesse em cima de uma classe eu desse Ctrl W, ele procurasse as referências para mim e mostrasse. Ou quando eu desse Ctrl I, ele entrasse naquele método. Aí eu tive que fazer, porque eu não procurei. Mas geralmente você não usa. É aquilo que ele fala no final, common VIM funcionality. Lá ele estava usando o Emacs, né? com um plugin dentro que emulava o VIM que ele era acostumado. Então, eu tive essa dificuldade inicial de achar um REPL decente para o VI. Porque era realmente a maioria, você procura no YouTube, procura na internet, os primeiros links que voltam são horríveis, você instala, não funciona. Aí quase que eu fiz que todo mundo, ah, vou para Max. Eu falei, é impossível, cara. É impossível não ter um negócio decente. Eu até falei pro Paulo, falei, mano, vamos pegar esse NREPL aí e implementar umas chamadas. Aí a gente pega o texto que tiver embaixo do cursor e chama o NREPL. Só que era reinventar a roda, né? Aí dá uma procurada a mais, aí achei um. E é isso daí. Ele é até diferente porque o que vocês mostraram, o que vocês mostraram, você, aliás, né? Mostrou aí no, no, no Emacs, né? Aqui se você chama a função, que é vírgula D, aí eu fechei o, o REPL aqui. Deixa ele subir Se você avalia o código, deixa eu pegar a função aqui. Olha, ele avalia e já devolve a interpretação embaixo. E tudo que você tem no seu VIM é aplicado ao REPL. Então, coisas interessantes era é que quando você gera mapas gigante, igual o que ele estava girando lá de usuários e cartas, fica tudo colorido, tudo identado, todas as chaves bonitinhas ali, não fica igual no REPL que é tudo cinza. E, e a, a, tanto a resposta quanto... Ó, tá vendo? Ele colocou a primeira chamada e o resultado logo embaixo sei, pelo menos assim eu achei mais, mais fácil de ver aqui, porque eu acho que ele, ele mostrava um pedaço aqui e outro no lado, né? Naquele lá que estava usando. Ah, mas é, é, basicamente mostrar isso daí. Porque realmente, é, acho que, pô, quero aprender e tal, e começar... Eu, eu, talvez eu não começasse a, a usar essas coisas do nada, né? O que, o que me intrigou foi que eu estava assistindo um vídeo, acho que era de alguém da Think Relevance lá, Alan, não sei o que, é o nome do cara, Alan Deep, eu acho. E o cara codava muito rápido. E tinha, eu vi um cara em Python também, o, o cara da Globo.com, ele faz bastante screencast lá. Cara, você vê o cara codando em Python no VIM, cara, o cara coda muito rápido, mas por quê? Porque ele, ele não fica fazendo isso aqui, ó, usando setinha, não sei o quê. Não, ele digita aqui, ó, ir pro começo da linha e pro final da linha. Simplesmente. Ele controla o texto. Parece bobo, mas... Sei. É, tem Tem, tem até uma última apresentação, foi a última, que saiu do Bitnik, que ele fala justamente, ele compara programação, você tocar um instrumento musical, e ele fala justamente disso, de que nós programadores tipo, não dedicamos é, a, a, exercitar né, a, a, a arte. tipo, o cara que vai tocar, ele tem que ficar lá um dia inteiro lá fazendo a mesma nota, <laughs> entendeu? É que, quem... ninguém, quer, ninguém quer ouvir isso, claro, claro. Mas para ele conseguir ir lá e executar e, e, tocar uma música boa, ele tem que ter passado uma hora lá tocando a mesma nota e fazendo o, o treinamento. Né? Aquele livro, tem... Pragmatic, Programmer, não sei quem leu esse livro aí, meio famosinho. Não é de Java, é em geral. É, a capa do livro é um negócio de marcenaria. E fala, cara, o cara, ele é bom porque quando você anda de moto, você está andando de moto, você faz assim, a moto vira. Você tem que conhecer profundamente a ferramenta que você está usando. O marceneiro, a ferramenta dele é a extensão da mão dele. Use as ferramentas certas. Tipo, você não tem que se adequar à ferramenta. A ferramenta tem que ser a extensão do seu braço. Então, e aí, nisso, depois eu, eu até falei para ele ali, eu usei primeiro, eu usava muito Eclipse, usava NetBeans, aí fui pro IntelliJ antes, né? E aí sempre, além do lag, eu ficava procurando no Google, e ficava tentando, pô, mas sei lá, queria tanto que gerasse isso daqui. Cheguei a fazer aqueles cursinhos de super produtividade com Eclipse, decorar os Ctrl 2 da vida, tal, mas assim, nunca eram os meus atalhos. Eu sei que dá para configurar e tal, mas não foi fácil. Eu achei mais fácil abrir ali, não sei se vocês viram isso daqui, mas eu acho que mais fácil do que isso aqui não tem. IMAP, que é, tem dois modos do VIM, o de digitar e de comandos. Então, quando eu estiver no modo insert, eu quero que quando apertar F2 salve para mim. O ESC, né, que, que é o que entra no modo, e o CR é enter. Então você fala, ó, apertou essa tecla SS, aí ele manda esse comando. Essa tecla S manda esse comando. Aquele comando de duplicar linhas, ó, tá vendo o que eu falei aqui? Ó? D e W é delete a palavra. Então, para mim, Alt 2 deleta a palavra, alt é 3 copia. Às vezes, sabe quando você vai copiar um, um parâmetro do método para printar embaixo? Então, fazia isso e isso. Antes eu tinha que pegar o mouse, selecionar a palavra, copiar, colar embaixo. Então, assim... E, e aí tem outra coisa que usam bastante lá no trabalho, só eu uso VI no terminal. Todo mundo usa o GVim, no Mac tem o MacVim. Que qual que é a diferença de usar o Vim no terminal e com esses MacVim, GVim da vida. O, o e o MacVim eles têm um binding do sistema operacional com um mouse. Então o que, que acontece? Isso aqui, né? deixa eu abrir aqui o, o outro. Cadê aqui? Opa. Eu estou aqui, navegando, certo? Eu posso ir com o mouse, clicar aqui igual se fosse uma janela do, do Eclipse, certo? Isso com esses que fazem o bind do sistema operacional. O Ctrl-C e o Ctrl-V funcionam igualzinho. Então tem essas facilidades. Aqui, por exemplo, é mudar de buffer é Ctrl-W. Aí eu, ó, tá vendo que tá, tá ficando, eu tô mudando de, de foco. Então é só o teclado, eu só uso o teclado. Aí você fala, ah, mas qual que é o benefício de não usar o mouse? Primeiro, você só está usando o terminal. Segundo, você está numa Amazon fazendo SSH da vida, você não tem mouse, você não tem... É, assim, enfim. Mas é, um, é uma atitude pessoal, né? Que você tem que tomar. É isso. Mais alguém? Alguma coisa? BI, usa, você copia com Ctrl né? você usa o mouse, você clica no menu, então toda a produtividade que o BI tiraria, você jogou no lixo. É um Gedit terminal. Um outro exemplo que ele está falando do, do Gvim, uma das coisas que eu abandonei também é porque o Gvim ele é tipo um notepad e você tem abas, né? Só que são verdadeiramente abas como se fossem abas de um, um navegador. E o que acontece? Esse é o Terminator, esse terminal aqui. Foi um dos motivos também de eu sair do Mac, que não tinha um terminal que me atendesse, aquele Xterm lá não, não é igual esse daqui. Então o que, que acontece? O próprio terminal ele já tem atalhos para você mudar de buffers um para ele. Né? Então você não pode conflitar com esses caras. E eu queria ter abas. Aí aqui o comando, tem um comando para tudo. Então é dois pontos next tab, dois pontos tab anterior. Eu tinha que ir lá com o VI, com o Gvim, clicar em cada tab. Às vezes eu tinha, sei lá, cinco arquivos abertos, eu tinha que ficar indo lá. Dessa forma aqui, como o atalho já está na minha cabeça, eu só vou... Ele vai passando e as tabs dele, se você olhar, são dentro de um terminal. Então, aqui, sei lá, eu dou um Ctrl G e Ctrl F para ir para frente para trás nas tabs. E se eu der um, um Ctrl Tab aqui, ele vai para o REPL que está aqui embaixo, que é um terminal se eu estivesse usando o REPL normal. Como eu uso o Groove lá e ele tem aqueles, aquele console interativo, eu estou codando, aí eu, eu, salvo uma classe, ele recarrega a classe, eu já vejo embaixo o que está acontecendo. Outra coisa, porque eu mudei para o terminal, justamente por isso. O Gvim ele é um programa, uma janela. E aqui é um terminal, então eu posso abrir N terminais. Side na mesma tela. Então eu já codo e vejo o que está acontecendo embaixo. Com Gvim eu tinha que dar Alt Tab, eu tinha que olhar, mudar para outra tela, né? Você sempre trampa com dois monitores. Mas foi mais por causa disso. Esse motivo aqui também, é, se você programar em Ruby, eu não sei se em Ruby tem, eu sei que em Python tem. E no Groove, se você vai debugar, vamos supor que a gente está fazendo esse programa em Clojure. Eu quero debugar. Como é que é o debug? Você põe uma instrução aqui, né? Ó, o do Groove é essa instrução aqui, ó. Com GDB debug shell, que obviamente eu coloquei no atalho, né? Então o que, que eu fazia? Eu estava programando, eu chegava aqui, apertava essa tecla, ele colocava o breakpoint e já me mostrava no terminal embaixo. Aí como é que é o debug dessas linguagens? É, você está executando aqui, né? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Na hora que ele bate nessa instrução, ele abre o REPL ou os consoles das respectivas linguagens e faz o binding de todas as variáveis que estão na memória naquele momento para esse console e você consegue verificar o valor delas, quanto está valendo em tempo de execução. O que eu achei zoado é que você não consegue alterar, igual um debugger do Eclipse que é mais avançado. Mas só dele já dá um binding, se você está num programa grande lá. Igual a gente usa um programa que vem código da Alemanha. Então, às vezes está é, é tá no meio de um pipeline que você tem que ver quanto está valendo as variáveis. E você ficar dando print LM é muito zoado. Então é mais fácil, você põe o breakpoint, pega a execução ali, ele dá um bind das variáveis num REPL da vida e você fica verificando o que você quer. Por exemplo, testando se a função está funcionando. Então, assim, por, por isso que eu uso no terminal. Porque acho que o <laughs> terminal é muito poderoso para várias coisas. Mais alguma coisa? Sim. É, é então, esse programa do Linux, esse screen aí, cara, você instalou aqui, ó, é isso que a gente está usando. O, ele dá um nome como se fosse para sua sessão. Aí você dá um SSH e manda ele entrar naquela sessão. Aí você consegue, eu digito A, você digita B, igual o Google Docs, é idêntico. Só que dentro da REPL, dentro do VI. Então, isso aí, eu estava até brincando com um amigo meu, a gente olhou a data, né? Porra, descobriu isso em 2014, cara, é de 1987, cara esse programa. É... Só que assim, é mais admin que usa, só que agora como eu consigo programar dentro do terminal com os recursos de uma IDE, eu posso usar isso para quê? Para fazer um screencast sem usar o Skype dando lag. Pessoal, todo mundo ó, conecta, faz SSH nessa máquina aí e beleza. Às vezes a gente fica, fica brincando, fala, oh, pô, tá na outra empresa aí, conecta aí, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele dá um SSH na, minha, na máquina lá, você passa a chave para ele. Ah, não, da hora, beleza, falou. Dá para usar, é melhor que o, que o MSN, você usa, enfim sem spam. Né? É, não, eu falei para ele, ó, vamos, agora a gente só se comunica por isso. Por quê? Porque a gente pode conversar e é executável, a gente pode executar código. Então é bem melhor que copiar o código e colar no Facebook. Ó, já fica dentado, já fica da hora, né? Mas é, tem que ser muito nerd, né? <laughs> pra, né? Você tem que achar outros nerds que façam isso. Ah, já que você usa o Vim, tem um plugin chamado Covim. Que aí quando as pessoas conectam o Vim, é colorido, assim, você é essa cor, você... Ah, eu não sabia não disso daí. Aí você consegue saber quem tá Legal. Covim. Beleza? Valeu.